E, hasi ginen, irakasle talde bat, da, gu bisok ordezkatzen dugu talde hori. E, bueno, aspalditxek ikusten zen, e, programazio baten beharra, eus, bertoko programazio bat, e, euskera segon urtitan estigon Euskal Herri egokituta, eta apur bat e, ikusten zen premin hori, babai, gu bagoitzen aldetik, zein mintegietan, eta Horren, ma ba, bueno, e, eh, kompetentzi motorra oinarritzat hartuta, ekin genion programazio egiteari, eta e, ikusten izan behar, bai, ba, kontrazen teoria eta praktikan e, eh, artien, eta ba, oin eziberri, hemen eziberrikin, hori da gure oinarria, azken baten, eta justo kompetentzia motorra, oinarrizko kompetentzi bezala, izendatu izan den e, neurian ba, aukera ona ikusten zen, honi ekiteko, eta ba, bueno, da programazio ere du malgu bat, irekia, eta gero ba, bakotxak e, beharrezko egokitzapenak eginda, ba, ikastetxeko ba, bakoitzaren errealitatera ba, egokitu aldana be bai, bale? da proposamen bat. E, apur bat, ikusita ze hau 2007 eta urtetik urteti dator, hasi zen, ba, garatutik, e, gero mintegi desberdinek, lehioa donosti eta durangoko mintegi zitatik, hasi ginen eitzen, e, lehenengotik zeigarren maiara, maia bakoitzan zei unitate, hau eta unitate, eta iazko ekaina, 2000 eta magostean, e, eh, ba, lortu gendu, hau unitate, ba, behintzat egin da izatea, eta horretarako, e, bueno, hau eta unitate horiek, egin da zeuden, baina ikusten zen e, behar zutela ba, hildo pedagogiko batetik bateratzie eta gero ba, estilo da euskera aldetik. Orduan ba, guk egin dugun lana, egin dugu erre lauron bateko e, proiektutik, liberal zino bat eukigu, eta horre suposatu dugu, ba, lortu dugule bateratazu hildo pedagogikotik bateratzie eta iraletik izan den neurrian be, ba, euskera aldetik, ba, bai, ez? Nogun zentzio bi eduki aldetik eta euskara aldetik, eta izan da kriston lan. Zei, azken baten, sortzi pertsonen arteko, lan bateratu bat izan da, gehi lau tutore atzetik, lau tutore desberdin, eta, bueno, horretarako kiogu, bai, gezi egun zan hemen, eh, Alfredo Larrazen laguntza, eta momenture baten, Euskal Herriko, Unibertsitateko laguntza be bai. Eta, apur, bai. Bueno, hor, igual, eh, komentatu behar da, eh, iasko justu kontatu ginela e, unidad didaktiko horiek e, bukatuta zeduela, balde batetik mintegiz mintegi ezberdinetako jendeak e, parte hartu zuen, diseinu horretan, eta gero baita ere, hainbat pertsonek ere banaka bere kompromisua eman zuten, eta unidade horiek bukatzea iritsi ginen, bai? Orduan, lehen programazio hori bukatutzat ematen genuen, baina hasi ginen udaran e, astertzen unidade didaktiko denak, eta nahiz eta guztiak batasun bat emateko asmotan e, marko teorikoan eta bai ezurdura eh, aldetikan e, eh, berdina jarri, gero eh, ikusi izan ba, irakasle bakoitza, bai gorputz ezkuntzaren ikuspegia eta esperientzia eta hildo pedagogikoare desberdina duela eta hor publikatzeko moduan ez genuen ikusten materiala. Orduan hor, e, hartu izan genuen erabaki bat eta erabaki horrek suposatuzun hildo bat aukeratzen. Eta justu, garai horretan, e, eziberrikoak, ja, ziren e, kurrikulum berria diseinatzen, eta zoak talde bezala e, gonbiatu izan ginen e, kurrikulum diseinu horretan parte hartzeko. Orduan gu egon ginen e, hainbat ekarpen egiten, zoak bezala e, gorputezkuntza kurrikulumak e, zer oinarri izan barko lituzken e, antolatzen, eta orduan oinarri hori hartuta, ba, bat bate hartu genuen e, larrazen ikuspegia ba, kurrikuluma diseinatzeko. Eta horregatik, ja e, hildo pedagogiko bat aukeratu ondoren, ikusiko duzu ba, honetan oinarritzen dela e, gure programazioa. Eta, bueno, higez, danok egon espazinen behar, larrazen itzaldia entzun da. Apur bat horrek aspetuok eh, komentuko dugu, gainetik, segero unidade bat erakutsiko dugu, amaituta dagoen unidade bat, marraskita guzti, eta ba, eta gulartuko da. Eta larra egizartu gari, ba, konbentzete motorra esaten da nien die, eh, prozedura, eta jarrerak, hori gehi, laiak aipatu ditu emozioak, hori dana, jokabe motorren bitartez, ba, ere ikitzen gutie, eh, bateratzen eta aparte pentsamendu kritikoarekin, bai? Orduan praktika eta hausnarketa, ba, etengabe eukiko guzor eh, harremanetan, ezta? ez da? Orduan, e, eh, eukik egu, dekretu hori, ez iberrik guztu kompetentzia motorra ipatzen daben hori, 2000 eta amausteko, amausteko da, orduan oso eguneratute da, e, gorputz etapako helburu behagertuko jakuz, edukiak, bardin, diela bost bloke, lehenengo nahi patzen die e, eh, oinarrezko zeharko kompetentziekin lotutako edukiak eta azkenien eh, kultura motora izi eta denborako ez die aurreko laburokin antzeakuek hori nobeda de hori eta e, gero eukiko dugu egora zinu irizpidipe bai horrek beti errepekatuko dira unitate danetan da gero egiten dugu zenak etapako helburuek ba justo hartu zint, e, unitate horrekin, gero erakutsiko dugu amaieran, lau goz da zeigarre maia indugu guk, bai? Zei bider ikasturte, ama sortzi unitate. E, Dominio bakoitza, e, e, ordezkatuko duen, gai bat, edo unitate bat, eta guztu. Dominio hori erantzeko, ba, ze helburu aukeratzen den, ba, e, aukeratu bertuko da unitate horretan. Orduan, ba, hau pasatzen dugu aurra, eta apura metodologian zentratuko gara, eta e, apur bat, hori, ekintza dominioetan dau oinarrituta, eta e, ba, kurrikuluna erekitze, kurrikuluna gartzen dau koherentzi eta bateratasun bat ba, lehen Bai, aparte, ekintza dominiotan funtzionatzeak, nahi dago esan, e, markauta beratzen dela, e, ikaslak euki behar dituen, e, hartu behar dituen jakintzak. Eta horretako, Ba, Igeza Purro eta Alfredo, hemen erakutzi dan Frantziko kurrikuluna, eta hemen dau oso orokorra. Baina Frantziko kurrikuluna jotzen badugu, badauz, e, dau oso zehaztute, eta baleo izen dozko ba, ba, bat, helburu didaktiko eta e, zehazteko orduen, eta azkenien, ba, asko zehatzaue dauen ez, hartu handozu, bueno, aletismoen, zentze honek. Eta Ba, Zoiez, sekuentzia bat daukazu hor, eta ba, aukeratzen, beharrezko helburuak ba, daukizun maiara okituta, ez bai, da? hau izan zen, eh, Alfredo pasatu zigun eh, tresna, eta pixka bat eh, alderatzeko, ba hemen estatu, estatuan kurrikuluma nola dagoen idatzia, eta esango genuke, ba, nahiko era orokorrean idatzita dela bai, eh, arloko helburuak eta baita ere ebalazio iztideak eta Frantziako eredua eman zigun berak, ba, kompetentzia motorra eh, benetan garatzeko orduan, eh, askoz zehaztasun gehiago ematen ditulako, eta irakasle bezala bintzat, eh, begirada jarri behar dugun eh, ikasen lorpenetan lagungarri guretza bintzat eh, asko laguntzen dulako. Orduan, ba, usten baduzio hemen, ba, iguel, eh, jarduera atletikotarako, ba, aukeratzen ditu, ba, lasterketetan, ba, abiadura lasterketetan, ba, ikasle batez zen lortu behar duen, e, etenik gabeko lasterketetan, e, ba, esango nuke, baia lasterketak, e, baita ere errelego lasterketetan, zehaztasuna da oso oso oso handia, eta horrek ematen du benetan e, laguntza, eta hori arlo guztietan, eh? esango nuke ekintza domini guztietan, eh, igeriketa txertatzen dute, txertatzen dituzte baita ere igeriketakoak, eskaladakoak, orientaziokoak, gero ba, patinetan edo egiten diren jarduerak, baita ere orientaziokoak, baita ere banaka eta taldean egiten diren kirolena, banaka gapurrukak, baita ere raketakin egiten direnak, talde kirola gorokorrean, eta gero ja e, artistikoak. Orduan, lan tresna bezala, guretzat izan da eh, oso garrantzitsua, eh, oinarri bezala, eta bueno, zupatzen dugu, kompetentzi motor hori garatzeko ba, lagungarri izango zelua. Gero, bueno, askotan, jo, dominioak zer da hori ez dakiz Igaz, nahiz da, hemen egon larra baitzaldi batekin igual ez zara, ostra, bai, gero gu, bueno, holan, e, eh, promazio lantzeko apurrak jantzi ginen, eta oin, komentauk eus, zei dominio die, bost, e, ingurune egonkor baten, eta ez egonkortasuneko inguru, e, ingurune batekue, hori da bakarra. Orduan, ba, bakarkako ekintzak ikustu zu horrez, ba, burba da, e, ba, gorputz eskema eta norbere gorputzaz jabetzie, eh, egoera fisikoa, burrukak eta ez burrukak ez parkatu. E, Gimnasia deportiva eta holako. Orduan, e, maila guztietan dauka kabida. E, txikitan hasi eta egoera fisikoa lantzen landu behar nahi, landu nahi baduzu, ba bigarren hezkuntzan dugu, bai, eh, aplikatu da. Orduan, era batera sei domini hauek E, presente egoti nahi maila guztietan. Karo, adin, segun zer adin dan, sartuko gozu, ba, eduki bat edo beste. Pasau bigarrena, hau izango zen bat baten aurkako kintzak, hemen aipatetako borroka horiek, doa, badminton, edo gure kasuen pelota sartu aldugu bat baten kontrako hori. Eta ezagurren hausia da, ba, hori, e, bakarrik, bestian aurkariari ba, menperatzea da helburua. Eta hor, ba, ze estrategia, aurre hartu, eta horako helburuk ere. Kurioso esan zen, ze programazioa gaztertzen hasi ginenean, konturatu ginen, ba, bakarkako ekintzak eta iguel eh, taldekoak edo lankidetzakoak edo e, artistikoak, gorputza azpenekoak, normalean txertatzen genitula gure programazioan, baina utzunen nabariena, e, behintzat e, iralen aritu ginen e, sortzi dakarren artean, bat baten aurkako ekintzen dominio iaz genula ukitzen. E? Hortaz gogartu ginen behintzat. Eta noski, ratzen genuen ikaslek ere eredu hau jakin bar dutela, esperimentatu, eta baita ere hor dauden ekintza printzipioietaz jabetu. Da, bueno, zein gendun, ba, bueno, pelotako unitate batzuk egin ikusiko zuen gero hor, bat baten kontrako hori nagusiki sartu, eta kinila eran edo, ba, bueno, txokuetan ipinitxe, ba, jolaz ezberdinen, eta ezkenien posible da. Zaiuek, ez die asko aldatzen, eta, bueno, irugarrena elkarlareko ekintza. Hau da, kooperazioa, e, eh, orduan, izen lehike, ba, e, ba, lankidetza, ba, hori behiralenik ezigo. <laughs> Eta, bueno, horrek, daz, ba, hori, taldeko akro, akrobazia egizan daiken, jolaz ipui motorra, eta olako gauza. Bale? Baina aurkaritzari gabe. Urrengo izango da. Berdin, baina aurkaritzaz, ordu nor, sartuko dunkez, taldeko kirol gehienak, eta ustot, bai, kirol gero, eta ziurgabetasun inguruneko hau, aipatu duguna bakarra, baina hor sartu guz, hori, e, eskalada, e, piragua, ingurumeu ez egon korreko ba, ba edo, ekintza guztiak. Gazkenik, ba, adierazpen edo arte ekintzakoak, ba, betiko gorputza adierazpena, eta horrek hor daukagun, ba, esparru zabal hori, Orduan, ba, ea bukatzeko, apur bat, esan, ba, hori, e, kompetentzien araberako ikuspegia dugunez, ba, irakaslean, helburu da, ba, lehen aipatutako ba, prozedura, jarrera, kontzetuta eta emozioiek ba, jokabide motorakin kudeatzen jakin behar da bela, e, eh, kompetentzi motor bat emoten dela, eta horre eskuratuteko e, eh, jakintza horiek, gero be, bizitzako aplika, aplikagarri izango itxure ikasi. Hori da, azkenien kompetenti izetik. Eta, e, esan dugune, ekintzei e, protagonismo ondiz emon gotzegu, baina hausnarketari be bai. Ez gai biliko esaten, hau, hola nein bida testak izan. Gu proposatu ekintza, edo arazoak, edo erronkak, eta erdibidean moztu behar badugu, ba, moztu hausnartu eta hor kalderak gota. Zer, zeus, e, hau egin goba den, ustak izan, bideratu bai, baina hasieratik e, eh, irten bidak edo soluzioak emon, ba, ba ez dako behin. Gero, saio bakoitzak ekuiko helburu zehatz bat, edo bi, azpi helburu bat izaleke, eta e, posible da, ba, hori hori egiten dana, e, hori errepikatu behar izatea edo denbora gehiago behar izatea alburu hori lortzeko. Gero, e, anistazuna ari be, tratera eman behar diogu. Benetan, guztiei aukera nahi badigu eman, taldea zeute behar dugu, eta horko kasu guztiei ba, aukera berdinak edo behar dituzten aukerak eman, eta horretan ba, bakotxa beren estrategiak erabili beharko ditu. E, Asierako evaluazioa, ezinbestekoa, eta horre markoko digu ba, bia puntua, eta batzutan igual zerbait egokitu beharko da. E, ekintzak erraztu, edo zaildu, edo... Eta... E, ekintza eta ausunarketa denbora tartekatziek lekarreko esku, ba hori, e, kritika eraikitzaile izatea ikasleak eta euren prozesuet esan guratzu egizekin. Iraupena zaioena guk ordu beteku eplanteagu. Iruroi minutu jarduerekin. Baki gudutxa eta higiene oiturak eta osasun da higiene oiturak zertu behar ditugula, horren bakoitzak moldeuko dau, bere saioa, bere denbora banaketa, saio luzeago bada, aldo zuen. E, eta... Horre ere, igual aipatu behar da, e, larrazek aipatzen dut zuen, ba, berak e, adibidez jaiz du diseinatzen unidari artikoak gu plantatzen ditugun bezala saioka. Bai? Erosaten, bueno, ba, elgura amar saio ordu betekoak behar ditut. Ez, beraia, lekzio ditza erabiltzen du, bai? Erdun, lekzio horretan, behar esaten du, bueno, ikasleak hau ikasiko du, eta denbora, ba, talde bakoitzak eta ikasle bakoitzak markatuko ditu, bai? Ordun, egia da, ba, gure programazioak egiteko, igual, e, niko parrikulatu garen ez, ba, buruz, ez, darlaia esan duen bezala, ba, zabaldu inbarko dugu gure ikuspegia, eta ordun, ba, igual, behintzat egin barko genuke horretara bideratu, ez? Lezio horietara jo eta benetan ikasleak beraiek esango digute noiz dauen bukatuta unitate didaktikoa eta lorpena iritsita. Baina hori ikusiko dugu, ba, berarekin eh, prestakuntza egiten dugunean. Baina, bueno, gu indiken ez ginen sortu e, eh, pauso ematera, ba, jakin da, irakasle gehien hau indiken programatzen dugula saioka eta unitate didaktiko saioko puru oso zehaz batekin. Eta ja bukatzen, honekin hemen ikustu zuen arrazki hori da eskala emozionalan e, eh, e, eh, ba hori. Eh. eh reflejatzen da bena. Komeni da ziren eta maieran, ikaslen eskaner emozional bat egita eta eure goitu, ba, fitxaba betetzea, koloreka. Ose, askotan ikasle egia datoz, ba, apur bat, e, bueno, edo oso ondo etorre edo apur bat urduri, edo ez eta maieran berdina. Datoz gustora, baina ero, kertutu dena gaitik, igual doi ez eta horrek informazio asko emango, emango digu, ba, ba gauzak hobeto ulertzeko bidean. Eta amaitzeko, ba hori, e, esan dakue, dominio bakoitzarentzako unitate bat, prestatu da, horrek ez dago izan nahi dana dira bat batek kontrakoak intzak. Beroketan egolik ez bestarakoak intza batzu, tartekatu aldie, baina jakin, dominio horretan gabiltza lanean, eta nagusiki hor horretan bideratu behar dela. Segun ze maila dan, ez da hain simplea, hor hor, ba, bakoitzatiko, moldatu beharko du bere taldera eta bere gauze. Bai? Horrega ipatu, e, eh, autua nahi eginda dagoela, eh? ekintza dominio bakoitzean, ez du esan nahi ezin denegi e, eh, programatu nia